ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਰੂਹਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਅੱਡ ਪਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜੂਹਾਂ ਮੂਸੇ ਦੀਆਂ ਕਰਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਆ ਕੇ ਗਾ ਦੇ ਔਰ ਰੱਬਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰਦੀ ਦੀਏ ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ ਹੋ ਜਾਵੋ ਨੀ ਕੋਈ ਮਾਰ ਲਿਆ ਵਾ ਨੀ You are listening to Hardcore Boosters. ਜਾਨੀ ਛੱਲਾ ਕਰਦੀ ਬੇਗਾਨੀ ਵੇ ਤੁਰ ਕੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਵੇ ਸਾਡੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੇ ਆ ਕੇ ਸੁਣ ਜਾ ਢੋਲਾ ਵੇ ਕਾਦਾ ਪਾਣੀ ਫਿਰੋ ਹੋ ਚੱਲਾ ਖੂਟੇ ਤਰੀਏ ਚੱਲਾ ਖੂਟੇ